Hi everyone, it's me, your Miss Tisa Bisugo. Welcome back to my vlog. Uh, for tonight's vlog, mga langga, uh, gagawa tayo ng 3am challenge, pero hindi na siya 3am challenge. Kasi mahigit alas 3 na madaling araw. Time check is 3.58. So, bago tayo proceed sa vlog natin, sa mga bago pa lang sa vlog namin, uh, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Huwag niyo kalimutan i-click yung bell notification para updated kayo palagi sa mga vlog namin. So, <laughs> medyo kinakabahan ako, tumatayo ang balahibo, o may mga kasama naman kami mga langga. Bago pala ang lahat, mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ni Daddy Gab. Gabwa Jong. Gabwa Jong. Siyempre, click nyo yung notification bell para updated kayo palagi sa mga vlog na upload niya. So, para matapos na to, umpisa na natin. Let's arap, go. Arap. So, medyo... Yeah ano lang, um, kinakabahan konti. Siyempre, ano kasi ito. Ginagawa ko na sa family. Baka pinabag. Mga nag-aware ng somewhere. Actually, it's a cemetery. Pero, syempre, dito-dito lang. Mm. Malangga. Malangga. <laughs> talaga siya yung caretaker ng cemetery. Kasi siya yung, siya yung mas nakakaalam dito kung saan yung grave, kung saan yung mga... Nakuyod na sira na siya. Ano yun? Mm. Mm. Muto man ang galit ya. Mm. daw. Thank you. Ay, di natin. Hello. Tingin-tingin tayo dito mga lalo. May mga kapilyado kami dito. Cruz. Papapasukin lang. This one. Buka na sa akin. Gilbert. Gilbert. pa. Ay, may, may dalawang open din. Ayan. Ay, may ulo. May ulo. Wala. Ano yun? Ano yun? Uy, ano dito? Wala, ah, dati ba yung iba, ganda ng mga ano nila, talaga nakabaka. Mabuti pa eh. Mabuti pa yung mga yumao, may nakaporno. Ganda ng bahay udah nggak halo halo halo <laughs> halo Kuya kasi iniwa kami. Bakit hindi ko kasi di Hindi na mabubuwas mo. Ah, yung pull out. Tapos pag pinapull out. Bakit ka pinapull out eh? Ano na Oo, oh, yung pwede na tayo sa video. Hadi normal. Masa waktu ya? Diretso ka lang, kuya. Hmm. Tatakot ka ba doon? Hindi. Ah? Hindi ko Sabi ka naman ang kabilang kanito. Hindi ko nila nila. Ano ang gawin? Ano? Ano? Sino yun? Si Kim Jan? Ano? Hello. Hello. Kita mo bilang. May ano, may kabaong din pero wala siyang laman. Matagal na siya. This is of the kind of the cabbage. Pangat ka ba, board? Pilit mo yung mga ah, tara na. Ito na. Dito lang. Ayun, kapag-dahil ka na. Hmm. Baho. Baho naman yun, no? Hmm. bau kuya. mau Makarili ini. Kita kanek, ya. Tiga kan tiga. Dito daw guys, sa dito na napunta. Sabi lang, pagawa niyo na sa Ah, sama mo? Sama mo Paano kaya? Hindi siya lang bago dyan. Namatay sa mga Saudi. Saudi? Kobe? Hindi. Na-uwi nga dito yun. Kobe. Ah, June 28 lang siya namatay, 2020. Bigla yung biglahin ng pangasyon. COVID? Hindi. Ano? Araw ng COVID yun, pero na-uwi pa siya dito. Ah, so, ang oo. sabi ni Kuya, ah, Last araw ng COVID, lang. pero naka-uwi pa daw siya dito. Tatlo na sila kuya, no? Hindi, ano si kuya, oh, kasi naka-antrag, oh.